Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a curăța. Ehm, când eram mic am citit un vers, nu mai știu de unde, că adevărul este o femeie de servici. Mi s-a părut foarte tare și de atunci uh, țin minte ehm, versul ăsta și de câte ori mă apuc să fac curat cu adevărat în casă, mă gândesc că uh, în timp ce fac curat în casă, uh, îmi fac curat și printre gânduri nu știu, e o foarte mare similitudine între aceste două acțiuni. Și am înțeles că din psihologie, de exemplu, pentru sinucigaș e foarte bine să-i pui să facă curat într-un sertar. Um, mi-aș dori mult să-mi lași un coment ce înseamnă pentru tine a curăța și să-mi dai un like la cursuri improvizație și să vii la cursul meu de improvizație de duminica de la ora 16 în sufrageria mea pe strada Gramon, numărul 24, zona 11 iunie. Uh, este un curs uh, unde o să râzi și o să îți faci curat printre gânduri, cu ajutorul râsului. Te aștept. Pentru tine ce înseamnă a curăța? Ceau!